بابا امام صادق فرموده من اگر مهدی را درک میکردم تمام مدت عمرم برای او خدمت میکردم امام معصوم اینطوری میگه بابا به خدا قسم شدن بابا این اتفاقات جوره با نشونه ها من دیگه نمیخوام تطبیق بدم اما احتمال که میتونیم بدیم که این نشونه ها جور برید بخونید کتاب اصل سور شیخ علی کورانی رو بخونید ببینید بابا این نشونه ها جوره ها هزار سال دیگه هم ظهور باشه ما وای میستیم عیبی نداره اما خدای بی انصافی هزار سال پیش بوده طرف خراسان میخواسته بره امام صادق رو ببینه عیبی نداره شیش ماه تو راه بوده با اولاغ میرفته با استر میرفته با چارپا میرفته عیبی نداره بعد شیش ماه میدیده ما کجا باید بریم کجا باید بریم چند بار زمین رو بگردیم ها اللهم انا نشکو لک ما شاکیم فقد نبی ما پیغمبر نداریم او حضرت سلمان پیغمبرش رو دید ابوذر دید ما ندیدیم و غیبت ولینا ما ولیمونم غایبه و کسرت عدونا آقا اینا زیادن به خدا و قلت عددنا ما هم کمیم صاحبنا دلیل دلیلنا عین و بابا عین امامونا عین الحسن و عین الحسن عین ابناء الحسن صالحم بعد صالح صادقم بعد صادق میخوای گریه کنی؟ عین طالب و به دم المقتول بکر عین طالب و به ظهور الانبیا و ابناء الانبیا الهی اینا بقیت الله خدایا ما من بلد نیستم خدا من مدا نیستم بلد نیستم روزه بخونم من همینجوری به زبون خودم حرف میزنم خدای غلط کردیم یک ما برسون دیگه بابا با دیگه این مردم باید چیکار کنن آخه بابا دیوی سی صد هزار به خدا پاش وای میستیم والا وای میستیم ما پای ولی فقی وایستادیم ولی معصوم جا خود داره خدا شا آقا ما وای میستیم برسون برسون عاشقی دردسری بود نمیدانستیم آسلش خونجگری بود نمیدانست پر گرفتیم ولی باز به, به دام افتادیم شرط بی بال و پری بود نمیدانست آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو سهممان خبری بود نمیدانست آب و جاروی در خانه من شاهد بود از تو بر ما گذری بود نمیدانست این همه چشم به راهی نگرانم کرده این همه چشم برایی نگرانم کرده عاشق درد سری بود نمیدانستی هیچ کس تاب و تب چشم تو را درک نکرد مهدی جان هیچ کس تاب و تب چشم تو را درک نکرد هیچ کس عشق شب چشم تو را درد نکرد ما کجا درد کشیدیم اندازه تو روز و شب گریه ندیدیم به اندازه تو منتی بر سر ما هم بگذاری بد نیست آقا منتی بر سر ما هم بگذاری بد نیست من که من چشم به هم بگذاری بد نیست نگرانم که پس از مردن من برگردی نگرانم که پس از مردن من برگردی پای تابوت سر بردن من برگردی نکند منتظر مردن مایی آقا نکند منتظر مردن مایی آقا مرتظرهات بمیرن میایی آقا من شب جمعه دلم من شب جمعه قرار تو دلم میخواهد و هیچی دیگه نمیخوام من شب جمعه قرار تو دلم میخواهد صبح فرداش کنار تو دلم میخواهد بابا اندازه غلام سیاه هم نیستیم یه شب تا صبح شمشیر تیز کرد یه شب تا صبح شمشیر تیز کرد به میدان رفت وقتی برگشت از تشنگی از خونی که رفته بود بیهوش به زمین افتاد یه هوی یه حرارتی یه تماد رو به هوش آورد نگاه کردید امامش گونه بر گونش چسبونده عرض کردیم نبودی سهر طول کشید رفته بودی که بیایی چقدر طول کشید همه حرفمون خدا امشب اینه باشه قبول من قبول دارم عیبی نداره قبل یا قبل... یه کاری کردن گرفتی دیگه من نمیخوام من حساب اونا رو به پای من ننویس من امشب میخوام بیام خودم تصویه حساب کنم اول با خودم تصویه حساب میکنم غلط کردم نفهمیدم خدا به خدا ببین نمیخواستم گناه کنم دوستم نداشتم بعد گناه هم ناراحت شدم به خودت شاهدی دیگه از تو که نمیشه چیز رو قایم کرد بعد از تو بعد از گناه ناراحت شدم ارادهشو ندارم هی میخوام بابا این لامصب شیطون نمیذاره کمکم کن خود بذار برسیم خدایا به الهی استغفر که استغفار اقرار استغفر که استغفار اصرار استغفرك که استغفار حیا استغفر که استغفار رجا استغفر که استغفار انابه استغفر که استغفار توبه استغفرك که استغفار حارب که الیک اغفر لنا یا ارحم الراحمین